10秒だ10秒経ったら戻っておいででうも大丈夫僕最強だから弱いの頑張れ頑張れ弱いの頑張れ頑張れ